तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एक एसएसडी को जो एक्स कंपनी की है दो सौ की और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम सैमसंग की एसएसडी के साथ और इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दूंगा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है सलमान दीप आप देख रहे हैं Deep technology lab YouTube channel तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक तो यहाँ पे हमारे पास एस एस डी है यहाँ पे X P G game X यहाँ पे एस इलेवन प्रो है जिसका नाम और एम टू है two two eight zero model है और यहाँ पे दो सौ छप्पन जी बी की है ये हमारे पास एस एस डी है और फ्रंट साइड पे इसको आपको यही देखने को मिल जाता है और बैक साइड पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाँच साल की वारंटी है लेकिन यहाँ पे पाँच साल की वारंटी होती नहीं है यहाँ पे आपको दो साल की वारंटी मिलती है तो इसको हम करते हैं ओपन और फ्रंट साइड आपको दिखा दी और बैक साइड दिखा दिया आपको और इसके साथ और कुछ भी नहीं है इस पर कोई इतना ख़ास तो इसको ओपन करते हैं सबसे पहले और इसमें देखते हैं हमें एसएसडी के अलावा हमें क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पे सिर्फ एस एस डी है यूज़र मैनुअल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ एक एस एस डी आपको देखने को मिलती है जो कि एम टू है हमने यहाँ पे निकाल ली है यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी एस एस डी है एम टू मॉडल और बैक साइड पे आप देख सकते हो बैक साइड पे इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है और यहाँ पर इसका ब्रांड <clears throat> वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मैंशन किया हुआ है इसका नाम वगैरह तो ये है हमारी एस एस डी अगर आप इसी में अगर आप ये एस इलेवन है फोर्टीन या इससे ऊपर कहीं जाते हो तो आपको ये वाली साइड आपको जो है आर जी बी में देखने को मिलेगी ये आपको गेमिंग गेमिंग के लिए ख़ास तौर पे इसको बनाया गया है तो इसीलिए इसकी लुक भी कुछ हमें यहाँ पे गेमिंग की तरह देखने को मिलती है अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो डी मैंने ओपन की हुई हैं यहाँ पे हमारे पास एक है सैमसंग की और दूसरी हमारे पास ये वाली एक्स पी जी तो अगर आपने एस एस डी लेनी है और आपके पास बजट कम है तो आप क्या कर सकते हो आप एस पी जी वाली ले सकते हो तो इसमें है क्या कि ये आपको एक तो सस्ती मिल जाती है ये आपको मिलेगी 9500 की और अगर आप सैमसंग लेना चाहते हो सैमसंग ब्रांड है एक तो जो सबको पता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी लोग यही करते हैं इसलिए इसको यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं पंद्रह मिली हुई है यहाँ पे इसको चार मिली हुई यानी कि ये ज़्यादा यूज़ होने वाली है ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता है तो इसलिए ज़्यादा सैमसंग ही लोग यूज़ करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तो ये सस्ती है एस वाली और इसमें आप अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे 3500 और 3000 तक जाती है एम स्पीड इसकी मैं बता रहा हूँ और जो समसंग की है वो 3500 से लेके 3300 तक जाती है यानी कि थोड़ी सी स्पीड में आपको समसंग ऊपर देखने को मिलेगी और एक इसमें और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे आपको ये एक साल की वारंटी देते हैं समथिंग वाले और ये क्या करते हैं यहाँ पे S P G X P G जो गेमिंग एस एस डी है ये आपको यहाँ पे दो साल की वारंटी देते हैं लेकिन इसके बॉक्स पे पाँच साल मेंशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौदह दिन में ये आप रिटर्न भी करवा सकते हो मैंने भी यही वाली मंगवाई है यहीं से दराज से मंगवाई है तो तीन दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के अंदर अंदर आप तक पहुँच जाती है ये तो बताने का मकसद यही है कि अगर आपके पास बजट कम है या आप गेमिंग एस लेना चाहते हो तो आप इसमें एक्स ले सकते हो तो यही था दोनों का कंपैरिजन और एक इसमें कंपैरिजन ये है कि इसमें ये वाला जो लिखा हुआ है N V M M E e ये आपको देखने को मिलता है इसमें 1.3 जबकि सैमसंग की एस एस डी में 1.4 आपको देखने को मिलेगा तो वो एक नंबर ऊपर अब ये इसमें इस तरह की थोड़ी सी थोड़ी सी ये ऊपर नीचे होती हैं इसीलिए प्राइस में भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं तो अगर आप M2 लेना चाहते हो तो ये सबसे सस्ती आपको यही मिलेगी तो बाकी स्पीड वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से अगर तो आपका बजट है बारह हज़ार तक तो आप सैमसंग करें उसके बाद अगर आपका बजट है कम और एस एस डी चाहिए एम टू तो आप ये वाली एक्स पी जी वाली कर सकते हैं तो यही थी आज की हमारी वीडियो <clears throat> मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़